пожалуйста, что вы готовите? Это какой-то особенный плов, ну, не знаю. Таджикский плов, восточный. А чем он отличается от всех остальных? Ну, у каждого своя специфика, у каждого свои приправы, свои нюансы, как готовить. Здравствуйте, здравствуйте, вас да. также с праздником. Праздник. Праздник. Здравствуйте. Так, повод, рассказывай. Пора нужно готовить. Да, жарится. Жарится, понятно. И какой плов будет? Какой? Ну, а восточный, Так, понятно. Но он сильно не отличает от узбекского, тем не менее. Так, а какая разница, собственно, таджикский и узбекский? Ну, у кого какие приправы, порядок приготовления. Некоторые морковки сверху могут, некоторые жарят. Ну, у вас классический ну, плов здесь? Да, да. Ну, а рис какой у вас? Сколько вы человек готовы накормить сегодня? 50. 50. А, рис где? А рысь пошли замочить воды горячей нет? А, здесь, здесь. Принеси сейчас. Я проверю, просто. Ага. И мне домашний.